dainoa gara, e, ba, gazteak eta zuzerra mugimenduaren partaideak. Ba, ziera batean, e, eh, Ardofest moduko, bueno, Ardofest izena zuen e, musika ekitaldiak egiten genituen hemen herrian, eta ba, pizka bat ikusi genuen e, Euskalde modura, ba, eta kulturarako ba, gaztentzako espazio bat beharrezkoa zela. Hortik atera zen ba, subzerra mugimendua, non e, Arabara herri e, desberdinetatik e, gaztea gaude, eta horrekin ba, gaztetzea e, eraiki dugu. Arabarri esan uste dugu aiz, gazteontzako aizialdi eskaintza oso murritza dela, pues, futbolaz, dantzaz, eh, eskualoiaz aparte ez dugu beste erik topatzen eta hor horren kajatzen dutenak edo ez dutenak eska, enkajatzen gaztetxean topa dezakete leku bat haien edo, edo nolako ekintzak aurrera emateko, biltzeko, antolatzeko, e, eh, araberri esan dauden elkartek egoitza gabeko elkartek hemen parte hartu alizateko eta haien gauza aurrera eman alizateko. Gainera gara berri osan eh, herri amabost, herri nahiko sakabatu izan da, eh, gaztetxe batek eman dia zaioke eh, lotura eskualde guztiko gazten harremanak zaretzeko, sendotzeko, eta hortaz gain, uste dugu araberri esan, espazio feminista, antirrasista, antihomofobo eta antifasista bat behar genuela, eta utxune hori igerrita jaio zen zupzen. Iru jabete dara matxagu hemen, e, pasa, osea, azte honetan izan ditugu bi egun hausolanak egiteko. Lehenengo egunean e, amazazpean izan zela, ba, arazo desente izan genituen goizean, ze ba, eh, ertzainaren presentzia nabaritua izan zen. Gainera eskornagako udalak lehenen, lehenengo egunetik eh, gure kontra egin du. E, ba, notizia sare sozialetik eh, zabaldu zenean ja e, eskornagako udalak Guardia Zibilari deitu zion. Orduan lehenengo egunean arazo desentizan izan genituen. E, Herriko bi, bueno, opategi ondoko bi langile identifikatu zituzten. Gero arratzaldean pizka balda egon ginen, e, baita ere jende gehiago etorri zen eta ba oso lana aurrera eraman zen. Egin genituen hainbat lan eta gaur eh emeretzi dela, ba aurkezpena eta jaialdi moduko e, ekitaldi bat prestatu dugu. Non e, eh, men izan beharrean, zaman egon izango da.